je pénètre illégalement sur une centrale hydroélectrique. Je viens de passer par ce trou-là. Euh, il est possible d'obtenir un permis. Voilà, j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait. Ils m'ont pas envoyé le permis, donc euh, bah, je vais tenter. Euh, je vais tenter comme ça. Et désolé pour le mauvais exemple. Je pense que tout ce que je risque, de toute manière, c'est de de me faire jeter dehors, mais pas plus. Que le Chili a des grosses, grosses capacités, on va dire, un gros potentiel d'énergie renouvelable notamment avec euh, l'hydroélectricité. Celle-là, euh, voilà, ça fait quelques temps qu'elle tourne. Puis avec le vent, avec le soleil, donc c'est vraiment euh, un pays qui a du potentiel et qui j'espère dans le futur va développer ses énergies durables. Ça y est, je suis arrivé dans la montagne, au pied du volcan d'Escabesado qui est derrière moi. Le silence est complet ici. C'est pour ça que je chuchote. C'est très petit point couture ce matin, mais je prends quand même le temps de, recoudre mes guêtres. Donc ça va me permettre d'avoir moins de cailloux dans mes chaussures. Petite oasis dans ce désert volcanique, ça fait du bien quand même. Passage du col El Estadio, 2700 mètres d'altitude et même pas de neige. C'est merveilleux. Ça, c'est le chemin normal. Sur mon GPS, il y a un waypoint qui indique difficulté. Tu m'étonnes. L'orage arrive. Je m'entends déjà tonner au loin. L'orage est vraiment hyper localisé euh, à l'est de la position où je me trouve. À l'ouest, il fait beau et le vent vient de l'ouest. Bah, ça peut être ma chance pour euh, passer juste à la, limite de l'orage. C'est abominable cette poussière là partout. On a l'impression que même le ciel est fait de poussière. Ah ouais, comme quoi il n'y a pas que des beaux paysages hein, sur le trail. mes chaussures sont en train de mourir en plus. Vivement que j'arrive à Santiago pour en changer. Les premiers cactus ah là, on sent qu'on n'est plus en Patagonie, hein, c'est clair et net. Je vais bientôt rentrer dans la, région métropolitaine, c'est-à-dire la région de Santiago, et j'aimerais vous montrer quelque chose. Donc à droite, j'ai la cordillère des Andes, ah, que l'air finalement est, normal, il est transparent, il y a des nuages qui sont bien formés. Et à gauche, donc c'est vraiment les plaines, euh, cette partie qui est, euh, qui est apparemment polluée. Santiago, c'est la région la plus peuplée du Chili en fait voilà, euh, je suis sur la crête et je vois vraiment la différence. Même les nuages. À droite, on voit les nuages et à gauche, on les voit plus. Euh, bah, je viens de glisser, tout simplement, et ça a complètement détruit ma, chaussure. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est une chaussure. Et puis euh, la deuxième, bah, c'est pareil, ça fait, voilà, ça fait plusieurs jours qu'elle est comme ça. Je comptais aller faire tenir jusqu'à Santiago et là, elle, je viens de glisser sur un chemin, c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Je, suis vraiment dégoûté. Il y, avait, il a le point le plus haut du trail, juste euh, un petit peu plus loin, 3003, bah, je voulais faire. Derrière, il y a la mine euh, El Teniente, qui est la plus grande mine souterraine au monde. Pareil, j'aurais bien aimé la voir, j'aurais bien aimé vous la montrer, mais je crois que je ne vais pas y aller. J'ai pas envie d'être euh, pas envie d'être négatif parce qu'il y, y a certaines étapes du trail que j'ai vraiment beaucoup aimé sur lesquels j'ai beaucoup aimé marcher, mais l'unité complète, mais euh, c'est du grand n'importe quoi, c'est du foutage de gueule, franchement. Ça fait un petit peu plus de deux heures que je marche, en tongue forcément. Hein. Autrement, j'aurais aimé arriver à Santiago par le trail, mais je crois que euh, le Greater Patagonian Trail, bah, c'est fini pour moi. Voilà, c'est comme ça que ça se termine. Donc je suis euh, dans une zone rurale, on va dire, avec pas mal de vergers, pas mal de maraîchers mais maintenant c'est direction Santiago. Et euh, regardez ce que m'a donné un maraîcher sur le bord de la route. Un beau melon, c'est euh, <laughs> un melon absolument énorme, à mi-chemin avec une pastèque. Voilà, c'est la saison des, melons et des pastèques comme on a pu voir derrière. Voilà, c'est un beau bébé. Bon, je vais pas pouvoir manger tout ça tout seul, je pense. En tout cas, je pouvais pas refuser. C'était trop adorable. J'ai mangé le melon j'ai donné euh, la moitié euh, à, une famille qui était dans son jardin. On sent quand même qu'on approche de Santiago, hein. les gens sont, plus réticents à aller vers l'autre. Ça fait partie du jeu aussi. Petit conseil quand même, si vous voulez euh, camper un petit peu n'importe où comme je le fais, il vaut mieux avoir une tente discrète, forcément. Donc celle-là, le, défaut, c'est qu'elle est très grande, donc je peux pas la mettre dans des fourrés vraiment profonds, par exemple. la couleur se fond vraiment parfaitement dans le décor. Une fois que la nuit sera, tombée, très honnêtement, on pourra euh, presque plus me voir. Je serai invisible. Et autre petite astuce pour le camping sauvage citadin, si vous manquez d'eau, pensez au cimetière, parce que dans les cimetières, tout simplement, il y a toujours de l'eau pour arroser les fleurs. Donc là, c'est ce que j'ai fait. On approche les nouveaux t-shirts on peut bien se faire plaisir hein, pour 1,50€ et de la qualité en plus. Vous vous demandez peut-être pourquoi je me suis mis à courir malgré mes 11 kilos sur le dos. Eh bien tout simplement pour profiter d'une installation absolument merveilleuse qui consiste à fermer donc la moitié de grandes avenues le dimanche matin de 9h à 14h pour inciter les gens à aller courir, à faire du vélo à avoir une pratique sportive tout simplement. Mais imaginez un peu si on fermait des avenues le dimanche matin à Paris pour, euh, laisser la voie libre aux vélos et aux coureurs. Ce serait quand même génial ça. Ça y est, je crois que je suis arrivé. Comment ça où bah, Santiago et là, je suis en ce moment même dans une, auberge de jeunesse assez géniale. Faut que je vous le montre. C'est un, bâtiment donc, euh, qui a servi notamment euh, à des familles aristocratiques dans un style néoclassique et c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Ça s'appelle la Casa Roja à Santiago. Deuxième patio juste là, des grands couloirs avec vraiment beaucoup de style, le ciel bleu, Là, c'est la salle à manger. J'adore vraiment le style de cette pièce parce que ça fait un petit peu médiéval. On se croirait dans un, dans conte de, de Grimm euh, avec le lustre euh, médiéval au plafond. Et de l'autre côté, de l'autre côté, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un jardin tout simplement magnifique avec une piscine superbe. On peut même nager dedans. Donc vraiment, ça fait du bien. Je vais pouvoir en profiter pour, euh, prendre un petit peu de bon temps finalement parce que ça fait quand même 5 mois que, que je marche non-stop pour me reposer. Donc voilà. Et je me suis fait une petite après-midi shopping tout simplement. Donc j'ai acheté des nouveaux bâtons je parce que j'en avais besoin. Les bambous ça dure pas éternellement. Des sardines. Des guettes, parce qu'elles étaient mortes aussi. Et puis un nouveau short. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Donc euh, si vous voulez soutenir euh, ce projet d'un point de vue financier, je vous invite à faire un petit tour sur ma page GoFundMe. Je me fais un petit peu de pub, mais il faut bien de temps en temps. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Sur Facebook, je vous ai demandé votre avis concernant euh, ma barbe et puis euh, ma coupe de cheveux, ce qu'il fallait que je coupe. Et vous avez répondu donc en majorité qu'il fallait que, je coupe ma barbe en gardant mes cheveux. Bon bah voilà, je suis devant un barbier et maintenant il faut y aller. Ça y est, je viens de passer sous les ciseaux sous le rasoir je devrais plutôt dire. Ça fait, euh, ça fait un bien fou honnêtement de revoir son visage sous tous les poils qu'il y avait avant. C'est, je me sens tout neuf. C'est une très très très bonne sensation. S-A-N-T-A-G-O Santiago!